es la mejor, ella me cuida. Mami, que quiero mucho, ella me ama mucho. Siempre me cambia con vestido y que mira, besitos. Felicidades, mamá.